პრაქტიკულად არწმუნებული ვარ, ეს ბელორუსის არჩევანიც არ არის, რომ ისავერთ ოჯახში უნდა იყოს რუსეთთან ყოველ შემთხვევაში ამ წოთამდე ასეთი რამ ბელორუსის ხრიდან ჩვენ არ მოგვისმენია. საქართველოს არჩევანს რაც შეეხება, ამ არჩევანს აკეთებს ამ ქვეყნის მოსახლეობა, აქ ამ ჩემ სამშობლოში მცხოვრები ადამიანები ვაკეთებთ ამ გადაწყვეტილებას, ამ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება დიდი ხანია მიღებული გვაქვს ჩვენი ქვეყნის მის ბუნებრივი სივრცეში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ჩვენი ბუნებრივი სივრცე არ ყოფილა საბჭოთა კავშირში, ჩვენი ბუნებრივი სივრცე არის ევროპა. და სწორედ იქ მივდივართ და იმედი მაქვს დიდი რომ ძალიან სწრაფად მოხდება ეს პროცესი